негізі сәресін ішпеу оразаны ауырлатып қоюы мүмкін иә кей кісі барлығына емес енді кей кісілерге да сол себептен сәресіне ат үсті қарау мысалы сәресін мен мынандай мен пікір естіп қалдым сәресіне тұрмай ақ мен бекіте берсем жақсы бекітеді екенмін деген сияқты өзіне сондай бір жаңағы жағдай жасап қойған да осыған қатысты не дейсіз екі қырынан да қарастыруға болады жаңа сіз айтқан қыры да бар бұл кейбір жақтарда бар кейбір адамдар мен сәресіге тұра алмай қалдым енді ораза ұстамауым керек екен деп сәресін ішпедім иә бейне бір парызды атқармай қалдым мен сол күні ораза ұстамаймын дейтіндер адамдар да бар сондықтан иә. сәресінің өзінің әр нәрсесінің өзінің бір хикметі бар даналығы бар пайғамбарымыз саллаллаху сәресінің уақытысында су болса да аздап ішіп алыңдар деген неге десеңіз қарап ислам <clears throat> дінінің э, бұйрықтары әмірлері мына ең мықты адамдарға арналған емес орташа ең төменгі минимальный адамдар істей алатын деңгейге негізі істей аламын десе пайғамбар саллаллаху өзі негізі уисаль оразасы дейді күндер бойы арқасынан ұстамай ауыз ашпай ұстай беретін оразалар болған бірақ айтады сендер көтере алмайсыңдар пайғамбар саллаллаху кейбір сахабалар келіп сұрайды я маған бір ораза мынау бір айда бір бір жылда бір ақ ұстайтын ораза аз дейді маған сіз мына екі айда бір айдың ортасында ұста дейсіз үш күн ол аз дейді маған дүйсенбі бейсенбі ұста дейсіз ол аз маған я расул мен одан да көбін істей аламын дейді да енді ондай адамдармен басқа адамдарға ол айтасыз сен ей болмай бара жатсың ғой болмаса сен дәуіттің оразасын ұсташы дейді одан асқан енді ораза жоқ ол қандай ораза бір күн ұстайсың бір күн ашасың бір күн ұстайсың ә, жыл он екі ай иә иә жыл он екі ай алты ай бойы ораза иә, ұстайды ол алты ай бойы ораза ұстайды <coughs> ал мына ораза енді алты ай бойы ұстауға жұрттың бәрінің шамасы келе ма иә шамасы келмейді ал пайғамбарымыз ауыз ашпай ұстау жаңағы кейбір кісілер баруы мүмкін қуаты бар барғанда қарапайым адамдар бар ғой мысалы бір тамақ бір э, мысалы мезгіл тамағын шамаса өзі қалтырап дірілдеп кететін адамдар бар сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқан сәресіге тұрыңдар сәресіде береке бар мысалы түнгі тахаджуд намазына күндізгі ұйқыны ұйықтап алып бір дайындалғандарың секілді күні бойы ұстайтын оразаларыңызға да сәресі ішіп қуаттанып алыңыздар дейді өйткені сәресі кәдімгідей адамға қуат береді қуатты жаңағы ақуызды тамақтар жесеңіз қуат береді бір шетінен жаңа, жаңа бастап жүрген адамдарға жаңа қатты қиналмай оңай ұстауына көмектеседі сондықтан сәресіде бір шетінен тамақ ішіп тәнге қуат беру бір жағы бар екінші пайғамбар мен сәресінің уақыты нағыз мына тахаджудтың уақыты дейміз ғой тахаджудтың уақытысы түннің үштен бір бөлігі аллаға жақындайтын алла тағала айта түсіп түннің бір уақытында түсіп пенделерім жоқ па менен сұрайтын мен не ауырып жатқандар болса шипа берейін жаңағы денсаулығы жоқтарға денсаулық берейін жағдайы жоқтарға жағдайын бер жақсартайын деп айтатын сондай кезең дұға жасайтын кезең сол үшін сәресіде тұрып бір шетінен дұға жасап дайындалсаңыз бұл енді мына ә, жеңіл келу қиын келу деген мәселенің бәрі психологиялық мәселелер жаңа дәулетбек ағамыз айтып кетті ғой адам қиналам қиналам деп қиналатын болса қиналып қалуы мүмкін ал адам ешқандай қиналмаса жағы жай күндері айтып отырмыз ғой жай күндері обед ішпесеңіз қарныңыз шұрқырап қоярға жер таппай кетесіз ауызашардың кезінде обедіңізде завтракты да ішпейсіз обедті де иә. ішпейсіз ешқандай мазаламайды алланың берекеті ғой иә. иә сондықтан да бұл жаңағы жеңілдету үшін бір шетіне павел салам айтқан кез келген адам көтере алмайды сондықтан сәресін ішіңдер деген сәресі ішу парыз емес бірақ сәресі жаңағы екінші қыры бар да сәресін ішпей қалдым сондықтан бүгін ораза ұстамаймын мен сәресін ұйықтап қалдым деп тамақты іше беретіндер бар осы жерде алау иә. ұстаз ана мен бір кітаптардан оқығанда бұл енді мынандай э, бір хикметін сездім да бірінші енді э, жаңағы сәресі ішу үшін сен ұйқы мен жалқаулықты жеңесің да енді тұру тұруың керек қой иә тұрып ұйқы мен жалқаулықты жеңесің бұл өзіңнің нәпсіңе бірінші күрес ашасың содан кейін екінші ана таңғы памдат намазының уақытысын өткізіп алмау үшін де бұл керемет бір орай да сәресі ішуің керек сәресі ішіп болғаннан кейін бекітесің да памдат намазды оқисың бұл жаңағы екінші одан кейін тағы мынандай бір үшінші ерекшелігін айттым басқа дінде басқа халықтардың да оразасы бар екен бірақ олар сәресін ішпей ұстай береді екен да Ә, сәрес ішпей жалғыз ұстай береді екен ал енді мұсылмандарға арналған оразаның бір хикметі бір ерекше бір белгісі сәресіден басталады екен қандай керемет иә. әрі ерте тұрсаң жаңа ағамыз айтқандай иә. тахаджуд оқып аласыз түнгі намаз иә қандай иә. керемет